腕には3つしか動くとこがないです手首肘肩そのうち手首と肘の角度を決めてしまうと動かないようにするとあと残る動くところは肩しかないです百秋武道具店の動画こんにちは切り返し専任です 上が型を使った素振り、下が型を使ってない素振りです。一体何が違うのでしょうかわからん。こんにちは、百秋ブログ店のうがです。やってますかもう今日は肩を大きく使ううちについてお話しします。この時期なんでね、まあ、素振りやってる人も多いと思うし、僕のチャンネルでもね、一緒に素振りやってもらってるんだけど、肩を大きく使って った振りができるようになるにはどうしたらいいんだろうねこういうこと言われたことないですか先生からもっと肩を大きく使って素振りをしなさい違うもっとこういや先生何言ってんだろうな僕は言われた通り大きく素振りしてるのになそもそも何で肩を大きく使わないといけないんだろう大丈夫です今日のこの動画を見るだけでなんで肩を大きく使わないといけないのかそして肩を使う素振りを小学生にも分かるようにできるだけ分かりやすくお話しします是非聞いてください 肩を大きく使えるようになることでいつも稽古の時に先生から注意されてることだったり自分でうまくいかないなって思ってることの結構大部分ができるようになります治ります例えばこういうことないですか素振りをやってて竹刀がブレる まっすぐ振れないとか打ちが軽いとか一本になかなかならないとか打った後に万歳してしまうとか腕の力だけで振るなって怒られたりするとか右肩がこうやって上がったりするとか腕がめちゃくちゃ疲れてるとか例えばもっと上のレベルの人だったら出花面を狙った時に上から乗る感覚が分かりにくいとかこれはみんな肩を大きく使うってことと関係してるんです こういう細かい悩みをね一個一個全部直していこうっていうのはなかなか大変なんですよなぜなら全部つながってるから肩を大きく使う振りが分かるようになればみんないっぺんに治りますその方が近道ですなるほど肩を大きく使う理由は分かったちょっとやりたくなってきたでもやり方を教えてくださいはい大丈夫です肩を大きく使ううちっていうのは素振りで練習しますでもね今の素振りを何百本続けてもそれは同じなんです あるポイントに気をつけて今の素振りを変えていかないといけないんですじゃあ早速やり方いきましょう肩を大きく使った素振りどうやってやるかを30秒で説明すると正しい構えからいくよ手首の角度と肘の角度この2つの角度を変えないように上げて 下ろすこれだけなんですよその理由を聞いてほしいんだけど手っていうのは曲がるところが3箇所しかないんです手首肘肩いいですか手首肘肩この3つのうちの最初の2つ手首と肘この角度を決めてしまったらあと使えるとこ1箇所しかないですよ肩しかないのだからこの2つの角度を変えなければ勝手に肩が 使えるようになるんですこれ以上シンプルで強力な説明はないです切り替え仙人の例で言うと切り替え仙人の腕の中には動くところが3つしかないです1つ目が手首2つ目が肘3つ目が肩123しかないんですだからこの1番目と2番目手首と肘を動かさなければ角度を変えなければあとは肩しか動くところがないですほらわかりますかほら でこれが肩を使って素振りをするっていうイメージです肩が使えてないイメージっていうのはここが動かなくて手首と肘ここだけを動かして素振りをしているこういうイメージですねこういうイメージわかりますか例えば今まさに今これ動画見ながら手で手刀を作ってくださいそして手の形肘の形ここの角度変えないこの2つ変えないそのまま腕を振り上げて振り下ろすと 肩使えてるでしょ切り返し線にみたいになったでしょ肩甲骨が動くのを確認できると思いますもちろんレベルが上がっていけばねもっともっと細かい話はあるんだけど最初はこの手首と肘の角度を変えないそうすれば肩が使えるようになりますこういう話ですあれこんな簡単なのこれならできそうだよね絶対できるはずなんですよだけどほとんどの人が竹刀を持った瞬間形が崩れてしまうんですそれは 重たい竹刀を振ろう振ろうとして手首の角度肘の角度を変えないっていうのを忘れてしまうからなんですここからは実際の素振りの時によくある間違いと手首と肘の角度この関係について見ていきます最初によくある間違いは先生に言われることも多いと思うんだけど振りかぶった時に左手の小指薬指 中指が緩んじゃうこと言われたことない緩んで剣先が落ちちゃう言われるでしょこれは何ほら構えた時の手首の角度が変わってるじゃない変わってるじゃないこれ変えないように振り上げれば落ちないんですよここ緩まないのここの角度を変えないはいこれが1個次によくある間違いは右手で竹刀を引っ張り上げてしまいますこれはほら今度は肘を見てください右手で引っ張り上げてる人は右手の肘がこうやって曲がってしまいます これも角度が変わってるよねこの角度を変えないようにまっすぐ上げてまっすぐ下ろせば右手で引っ張り上げることはなくなりますこれが2つ目3つ目のよくある間違いは振りかぶった時に左手がこうやって前に出てしまう人ですこれもよく見てほら左手の手首の角度変わっちゃってるでしょ最初こうだったもんだってこれがこうなっちゃってるじゃんここの角度変わったしかもそれと一緒に右手も引っ張り上げるもんだから右手の肘の角度も変わりました ほらねこれが3つ目これも手首と肘の角度を変えなければまっすぐ上がってまっすぐ下ろして肩を使えるようになるんですみんなつがったね難しそうですか大丈夫でしょう腕には3つしか動くとこがないです手首肘肩そのうち手首と 肘の角度を決めてしまうと動かないようにするとあと残る動くところは肩しかないですこれが大きく肩を使うやり方です肩の使い方について自分なりにもっと詳しく調べたい人はどっちも体育とスポーツ出版社さんから出てる浜崎充先生の剣道修練の着眼点っていう本これは結構基本的なことを書いてますでもう一つですね岩立先生の剣道は乗って勝つこれには結構肩の使い方中段者後段者向けに細かく書かれてますよかったら是非読んでみてください僕もこれで